Bonjour à tous, je m'appelle Nadia et bienvenue sur la chaîne Les Héroïnes. Alors pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, Les Héroïnes c'est une boutique spécialisée dans la vente de produits capillaires et nous sommes situés à Dakar, au Sénégal et plus précisément à Pointe. Notre objectif premier est de montrer que nous pouvons avoir de longs et beaux cheveux quelle que soit leur nature, donc qu'ils soient naturels, défrisés, en transition ou même textacés. Et pour cela, nous vous accompagnons dans la création de votre routine capillaire. Euh, nous vous donnons des astuces, des conseils et pour celles situées à Dakar, nous vous permettons de vous fournir un produit de qualité, un produit qui en fait leur preuve, mais surtout des produit dans lesquels nous croyons. Ça va donc de grandes marques américaines telles que Chez Moisture, Alike Naturals, euh, Kiki Curly, Apogee, Cantu et j'en passe, aux marques locales telles que Taloa, Ikena, Afronature, Nature, pour ne citer que ça là Les également un blog et une boutique de vente en ligne dont je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et pour l'instant, nous ne livrons qu'à Dakar, mais nous prévoyons de livrer bientôt partout au Sénégal et euh, prochainement à l'international. Sur cette chaîne, nous parlerons donc essentiellement de l'entretien des cheveux, encore une fois qu'ils soient naturels, défriés, en transition et extasiés. Nous ferons des tutos coiffure, également des conseils, des astuces et euh, nous parlerons de beauté et de bien-être en général. D'ailleurs, si vous avez un sujet dont vous voudriez que nous parlions, je vous invite à laisser un commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, à liker, partager et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des autres vidéos à venir. vous avez aimé la vidéo, à laisser un pouce bleu